já quero te conhecer. Nesse final, mas já estou aqui de você.

Cara de. Cara que usa cocaína, tá ligado? Tá ligado? Faltou ele abrir os botões assim uma correntinha de ouro. Aham, uhum, lá ficou sinistro, né? Muito a fuder. Sei lá, você tá vendo uma bunda. Que triste seria se fosse acidentalmente aparecessem. Ai, pois então. Seria uma pena sim. 誰かにさ「ええよどうしてく」